Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Siro dari Santa Yang akan unboxing satu paket hasil giveaway dari channel motor favorit saya Oke langsung saja Kita siapkan dulu alat-alatnya Lumayan tajam Nah ini sebagai pembantu juga Oke, okay, kita buka sekarang eh tunggu yang kecil dulu nah sekarang kita simpan dulu kameranya nah di sini kalau gak kelihatan maaf ya susah banget nih anjir <clears throat> ini berapa lapisan edan ya anjir susah amat Okay semuanya sudah selesai kita lihat wah lumayan oke kita singkirkan dulu ini kita mainin dulu btw yang pernah main bubble wrap silahkan komen di bawah Oke, ini dia ada AUX splitter. Fungsinya buat headset dan clip-on. Nah, ini mic clip-on. E, eh, maaf, mic dan clip-on. Simpan saja. Kalau ini kayaknya cam holder atau apalah. Nah, ini tripod jenis spider Oke, kita buka persatu persatu. Lumayan kecil. Ini rasanya kayak megang. <laughs> Ada kenyal-kenyalnya. Nah, ini mic clip on-nya kita buka. Nah, BTW kabelnya seperti serat kain atau lebih mirip kabel setrikaan. Nah, ini aux filternya. Nah, ada icon headset dan mic. Nah, eh. Nah, ini holdernya atau apalah itu tongsis. karet di mana ini sini bukan di, di mana pasangnya coba eh. saya coba dulu ini karet pasangnya di mana Oh, oh di sini ternyata. Eh, terbalik, terbalik. Oh. Hmm. Bentuknya mirip sentry turret. Kalau kalian nggak tahu sentry turret, komen saja. Ini buang plastik plastik oke kita buka paket yang besar H jangan pakai pisau kita pakai pulpen iya pulpen ajaib kita colok jos jos mantap belah durian kita intip dulu maaf buka kardusnya kelamaan karena tangan saya lengket sedikit lagi Ich wäre hier ein Dunkelgeschoren. wah anjir headset anjir gila terima kasih banget buat yang ngasih giveaway hmm bisa main PB nih oke ini dia keterangan-keterangan headsetnya Ininya agak tes tes nah nama headsetnya Rexus entah Rexus apa nanti kita cek oke ini kartu garansinya kartu garansi produk simpan saja di sana kita ambil simpan dulu sini anjir Wah, mantap jiwa. Warna merah, kirain warna kuning. Wah, mantap jiwa. Coba kita cek namanya. RX 995. Oke, itu aja video dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Kalau kalian suka like saja, kalau tidak suka dislike saja. Oke, begitu saja. Kalau kalian ingin request sesuatu silahkan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ah, anjir gitu menengok ke mata. Ah, si Agus Deport masang di Nah, darah rapot gitu. ya. Oke, ini dia Agus mengambil ancang-ancang dan aduh, rupanya tidak kena. Sudah bungkus Marmelina?